Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացինք for each ֆունկցիայի մասին, եկեք ուղղակի վերհիշենք նրան։ Նախ եւ առաջ հիշենք ինչպես կարելի է իրան ստեղծել 0-ից, հա։ Եկեք ստեղծենք ուրեմն let for each, հա, ամեն մեկի համար այս for each-ը ուրեմն պետքա վերցնել երկու արժեք, հա, մի հատ զանգված եւ մի հատ ֆունկցիա, որ կկանչվի ամեն անդամի, համար, հա, ամեն արժեքի համար, որը կա այդ զանգվածի մեջ։ Ուրեմն r եւ fun, ասենք թե, սա անուններն ուղակի կարող ենք իրենք կոչենք հոպար եւ Պողոս, կարևոր չի։ Հիմա քանի դեռ, ուրեմն let i equals 0, քանի դեռ while i ավելի քիչ է քան r.length այստեղ i-ը պետք է մի մի հատ առաջ տանենք, i-ը հավասար է i+1 Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղծում ստեղծում եմ loop, որը կպտտվի այնքան անգամ, ինչքան ինչքան որ անդամ ունենք, ուրեմն մեր զանգվածի մեջ։ Ուրեմն մի հատ տրուկ ասեմ նախ եւ առաջ, որ ուրեմն ստեղ երբ որ ասում ենք i հավասար է i+1, դա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք i plus հավասարա 1։ Okay։ Սա եւ սա նույնն է ուղակի սենց մի քիչ ավելի կարճ ենք գրում, բայց սա նույն բան է, ուղղակի որ այա անընդհատ նորից նորից չգրենք, կարող ենք այսպես անենք։ Հենց որ եկեք այս օրինակում այսպես անենք։ Էն էլա ճիշտ, սա էլա ճիշտ։ Ուղղակի սա մի քիչ ավելի փոքր է, մարդիկ մեկ-մեկ նախընտրում են այսպես։ Okay, եկեք շարունակենք։ Ուրեմն r i-ն ենք վերցնում, հա, եւ կանչում ենք այդ fun-ը, տրված function-ը այդ արժեքով։ Այդքան բան։ Այսինքն հիմա եթե մենք ունենք ինչ-որ մի զանգված, A, ասենք թե, կամ zoo, կարևոր չի, որի A շատ է օգտագործում ուղղակի։ Եկեք ստեղ գրենք, չգիտեմ, 5 ինչ-որ թվեր անկապ, կարևոր չի, օրինակ, հա, հիմա մենք կարող ենք կանչենք for each այդ zoo-ով եւ տանք իրան մի հատ ֆունկցիա։ Այսինքն ասենք տալիս երկու արժեք, հա, այս այս array-ը, այս զանգվածը եւ այս ֆունկցիան, հա, Այս ուրեմն զանգվածը կգնա կմտնի ստեղ, այս ֆունկցիան կգնա կմտնի ստեղ։ Ինչպես տեսնում եք, այս ֆունկցիան կանչում ենք ինչ-որ արժեքով, նենց որ եկեք ընդունենք այդ արժեքը, val, եւ ինչ-որ գործողություն անենք, ասենք թե նկարենք այդ val-ին էկրանի վրա, օրինակ։ Եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, եւ տեսնում ենք ուրեմն 5 28 եւ 892։ Ահա, ճիշտ է։ Ու լավ է ինչու՞մ է այս տիպի ստրուկտուրայի, որ եթե ապագայում մենք ուզենանք ինչ-որ ուրիշ գործողություն անենք ցիկլի մեջ, ամեն անդամի համար, որը զանգվածի մեջ կա։ Մեզ պետք չի ստեղծել let, while եւ այլն եւ այլն, այլ ընդհանրապես կար չենք for each function տանք եւ ավարտենք։ Հիմա, ինչպես նշեցի, բայց այդ կարևորը հասկանալ for each-ը ինչպես կարող ենք մենք ստեղծենք, բայց իրականում այդպիսի բան արդեն կա այս ամենը կարող ենք հանենք եւ ընդամենը ասենք zoo get for each, դե parza բնականաբար քանի որ for each-ը արդեն կպած է այդ զանգվածին պետք չի էլ նորից զանգվածը իրար պաստալ, ինքը արդեն գիտի ինչ զանգված պետք է օգտագործել, հենց որ դա պետք չի, ընդամենը իրան pass ենք տալիս հենց այն ֆունկցիան, որը պետք է աշխատի ամեն անդամի համար։ Աշխատացնում ենք, ահա, տեսնում ենք 5, 28 եւ 892 Հույսով եմ այսքանը པարզ է, շատ հեշտ է, սա ընդամենը ասում է ուրեմն այս զանգվածի համար, ամեն անդամի համար կանչիր այս ֆունկցիան։ Պարզ, հետո ինչ ուզում ենք, դնում ենք այս լոգիկայի մեջ։ Շատ հեշտ է։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք ուրեմն անդամները այս զանգվածի դարձնենք ուրիշ, օրինակ ձեզ ասեմ, պատկերացրեք, ասենք ամեն անդամի համար մենք ուզում ենք բազմապատկենք երկուսով։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Ուրեմն դե մի վարիանտը այն է, որ ստեղ ուրեմն մենք կարող ենք ինչ որ դե իրականում էս ֆունկցիան որ pass-ա տալիս, որ կոչում է մեզ, բացի արժեքից նաև տալիս է հիմիկվա ինդեքսը, ինդեքսի արժեքը, որ այս արժեքի ինդեքսը, հա? Այսինքն եթե 5 տա, կտա 0, 28 տա, կտա 1, 892 երբ որ տա, i-ը կլինի 2 Okay, ու տենց ինդեքսներ կա։ Ու մենք կարող ենք պրինցիպի ինչ որ sense բան անենք։ Zoo, ասենք թե i-ը թող լինի val անգամ 2 Okay? Սա կաշխատեր ու դրանից հետո զուն կփոխվեր ու կդառնար, ասենքն 10, 2 անգամ 28 եւ 2 անգամ 892-ի արժեքները, չէ՞։ Ամ դա մի վարիանտ է, բայց կա մի քիչ ավելի էլեգանտ, հա, ավելի գեղեցիկ մեխանիզմ, որը կոչվում է map map։ Այսինքն ստեղ ոչ թե կանչում ենք for each, այլ կանչում ենք map map-ը for-each-ից ինչ, ինչով է տարբերվում։ Ինչպես տեսնում եք, նույն ձևի ֆունկցիա ֆունկցիա են տարվում, նույն ձևի ինքը մեզ տալիս է արժեք ամեն անդամի համար եւ իր համապատասխան ինդեքսը, բայց այն արժեքը, որ մեր ֆունկցիան վերադարձնում է, վերագրվում է այդ ինդեքսի մեջ, բայց նոր զանգվածի մեջ հին զանգվածը չի փոխում։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հիմա մենք return ենք անում, վերադարձնում ենք val անգամ 2 եւ այս ամբողջը վերադարձնում է մի նոր զանգված, որի բոլոր անդամները երկու այդ արժեքները անգամ 2-ի արդյունքներն են։ Այսինքն եկեք ուղղակի այս թվերը բարձրացնենք, որ ավելի հեշտ լինի խոսալիանց մասին։ Ասենք թե sense, հա։ Եթե մենք մի հատ նոր փոփոխական ստեղծենք, ասենք bar Երբ որ zoom map անենք ամեն անդամի համար, անենք բաժնապատկած 2 եւ return դա անենք, դա կմտնի այս նոր array կստեղծի, որը կվերագրվի bar-ի մեջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք այդ նույն արդյունքն ենք ստանում bar-ի մեջ, ինչպես որ եթե ամեն անդամը բաժանապատկենք 2-ով, բայց zoo-ի զանգվածին չենք փոխում։ Okay, ստանում ենք մի հատ նոր array, որը ունի այդ արդյունքը։ Այսինքն, եթե alert անենք zoom, հետո alert անենք bar-ը, կտեսնեք ինչ կստացվի, նայեք։ Դե zoom այդ 5 զանգվածն է, չէ՞, 5 2 3։ Հիմա bar-ը կլինի մի հատ նոր զանգված, որի բոլոր անդամները այս թվերը անգամ 2-ի արդյունքներն են, այսինքն պետքա լինի ինչ որ 10, 14 ու 6, չէ՞։ Եկեք տեսնենք 14 ու 6։ Խնդրեմ, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Եթե դուք ձեր կոդի մեջ որևէ ժամանակ պետքա ինչ որ զանգվածի արժեքներից ստանաք ինչ որ նոր զանգված, որը որ ունի այդ զանգվածներից ինչ որ ուրիշ փոխած իրավիճակ, միշտ փորձեք օգտագործել map։ Հիմա Սա մի օրինակն է, թե ինչպես իրան կարող եք օգտագործել։ Եկեք ձեզ տամ եւս մեկ օրինակ։ Պատկերացրեք, մեկ ունենք միած զանգված people, մարդկանց, մարդիկ։ Սա զանգված է, որի մեջ կլինեն օբյեկտներ այս օբյեկտի մեջ մարդկանց մասին ինչ որ ինֆորմացիա է, name, անուն, հա, Joe, ասենք թե last name, ազգանուն, Միքայելյան, Միքայելյան, ասենք թե, չգիտեմ, հետո թող լինի եւս մեկ հատ, ուրեմն name Mike, <laughs> ինչու՞ չէ, last name Պողոսյան, ասենք թե, հա, ինչ որ տես մի բան, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ոնց կարող ենք ստանանք մի ցուցակ, մի զանգված, որի մեջ մարդկանց անուններն են միայն։ Դե ինչպես, թե պատկերացրեք, ուրեմն մենք պետք է ամեն անդամից կարդանք ուրեմն անունը, name արժեքը եւ վերադարձենք եւ դնենք մի հատ նոր զանգվածի մեջ, չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք for each-ով <clears throat> դառնենք ինչ որ sense, ստեղծենք մի հատ նոր։ Հիմա մենք չենք ուզում այս հինը ջարդենք, այս հինի վրա փոխենք։ Մենք ուզում ենք մի հատ նոր զանգված։ names հետո ասենք ասենք people.forEach ամեն անդամի համար ստեղ ուրեմն կվերցնի մի հատ ֆունկցիա որը կվերցնի ուրեմն val եւ index-ը, չէ՞։ Ու ստեղ ուրեմն այս val-ը, այսինքն այս ամեն մի օբյեկտից մի մի հատ գալու են ստեղ։ Այսինքն ես հիմա val.name կվերցնեմ եւ կդնեմ names-ի մեջ, այսինքն names i names-ի i մեջ ես կդնեմ ինչ-որ val.name, չէ, ինչ-որ sense տիպի բան կարող եմ արել։ Ու դա կաշխատի, հիմա ես եթե alert անեմ names, կտեսնեք ինչ կլինի։ Joe եւ Mike։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես այս զանգվածը, որի մեջ կան օբյեկտներ, որը ունեն ամեն օբյեկտը ինչ որ մարդու ինչ որ ինֆորմացիա, հա, անուն, ազգանուն, ապագայում հեռախոսի համար, կապ չունի։ Ես այդ օբյեկտներից հանում եմ միայն անունը եւ գցում եմ միաձանգվածի մեջ։ Այսինքն մի օբյեկտ, մի զանգվածից ես ստանում եմ մի հատ ուրիշ զանգված հիմնված այդ արժեքների վրա։ Ու ես ստանում եմ զանգված, որը կա Joe and Mike։ Հիմա որպեսի սա մի քիչ ավելի էլեգանտ ձևով գրենք, ոչ թե ստեղծենք մի հատ նոր array, հետո ստեղ ինչ որ ցած խառուխուռ բաներ անենք, մենք նույն արդյունքը կարող ենք ստանալ այսպես։ Նայեք, let names սահանենք, for each-ի տեղը map անենք եւ ստեղ ընդհանրապես վերադարձնենք սա նույն արդյունքը կստացվի։ Նայեք։ Joe եւ Mike։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ n արժեքը, որը ֆունկցիան վերադարձնում է, գրվում է համապատասխան այդ ինդեքսի մեջ նոր զանգվածի մեջ եւ այդ նոր զանգվածը երբ որ արդեն ստեղծում ավարտվում է, վերադարձնում է այս map ֆունկցիան, որը այս բային մենք ուրեմն հետ վերագրում ենք names-ի մեջ, հետ եւ հետո տպում ենք էկրանի վրա։ Okay բազ այս map-ը շատ-շատ է օգտագործվում, շատ։ Եվ շատ օգտակար է, ելի եմ ասում, ինչ որ զանգվածի արժեքների հետ, եթե ուզում եք ինչ որ վերացեք իրան ինչ որ ուրիշ բանին, հա, ինքը շատ օգտակար է։ Նենց որ միշտ երբ որ ինչ որ տենց դեպք եք տեսնում, մի փորձեք իրան լուծել while-ով կամ for-each-ով, այլ հասկանալով որ օ, էս այն դեպքն է, որ ես ուզում եմ մի զանգվածը վերածեմ ինչ որ ուրիշ զանգվածի, հա, այդ այդ ժամանակ գիտեմ, որ պետք է օգտագործեմ map-ը, okay? Հենց որ միշտ փորձեմ ու image-ալոց մի բան էլ ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ ուրիշների JavaScript գրած կոդը մենք ուսումնասիրում ենք, ու մենք տեսնում ենք, որ իրանք կիրառում են այս դեպքը, բայց while-ով կամ for-each-ով դա ամիջապես ոնց որ սիգնալ է, որ իրանք լավ չեն տիրապետում JavaScript-ի այսպիսի դետալները։ Հենց որ միշտ ուշադրություն դարձրեք եւ փորձեք միշտ ճիշտ գործիքը կամ ճիշտ լուծումը կիրառել ճիշտ դեպքում։ Okay, ելի եմ ասում, map-ը նրա համար է, որպեսի մի մի զանգվածից մենք ստանանք երկրորդ զանգվածը, okay? Այդքան բան, հույսով եմ բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։